Hallo jongens, mijn leuk met bij mijn deze nieuwe video op mijn kanaal Gator Gaming. dan. Niños Orleans. Got a short. Good luck. cheat gewoon gedaan. Ja, cheat. Let op hè. Ja, ik cheat toch niet, dus ik heb niks te bergen, ja. Nee, maar, cheat! Hallo team. Hello team. Hello team. Oh nee, mijn koord alweer. Ayobi. Good news. Who is from Russia? Russia? Wait for it. Wait for it. <gasps> <gasps> <sighs> outside. Secret. Secret? Okay. Okay. Eentje zat daar bovenop, maar die is lid. Maar eentje ging over long in. Long. Ai. <laughs> Ah, Lekker long in. Eva. Ja, ik heb geen flauw Oké, ik weet het, B. Ze zitten allemaal in de kamer daar, zag je dat? Ja. Ze zitten met alle. allen. Ik had het niet door en toen werd ik gewoon ah, Jukes! achter je, ga ik ze knifen. Achter achter je? Achter Nee! Ah! nee. Nou, hij is ook out of ammo. Kom hier, <laughs> kom hier. Oh my god. Hoe deed je dat? Je hebt wel veel geld nu, hè? Behind you. Let's go, Mango heeft eentje is echt low. Die ene daarboven op cat is low. Ja, ik heb hem tien keer gehit. Laat maar, hij is niet low. Wat? Oh my god, what's that? Green, oh my god. Oh jezus, kill me. Oké, okay, geel gaan we kill maken. Oeh, ik had hem bijna genakt. Oeh, good job. Ik ga gewoon hier allemaal spam, deze container zitten. Oeh, He dead. Grab Oké, oké. Let op deze, hè. Prank. Ik ben echt een prank. Bom daar. Oh, hij is ook met een deagle. Let's go, 1v1 deagle. Nee, dat win je niet, loser. Fucking geel. Ga niet op mijn positie. Achter me. One is 5 HP behind. CT, CT. Ik weet niet hoe hij 5 HP... Oh ja, CT of Heaven? CT, Stand by. Wie? Zag je dat? Dat zijn links. One fourth already. Blue, you suck. What the fuck was dit? I will. to? Doet hij expres, wat een lul. zijn het gewoon nog aan het winnen Nou, komt van de mij toch? Oh, ik heb zo'n zin om gewoon een 19 te gooien. Die gast was zo low. Hij zat er de views ons team. No. Inside. Breek me up, inside. Kijk. Ken jij het liedje? Nou, wacht even. Ik ben even aan het focussen. Focus op je, Je hebt twee kills met een AWP. Wees trots op me. Drie. Met wallband. Oh, bijna vierde. Hoe heb ik hem ge gehit? Voor 10 HP met een AWP. Ik ben trouwens eens dus gaan praten. Oh mijn god. Deze gast heeft geclutcht. Staat 15-11. Kijk, heel leuk liedje, wacht. Het liedje is, even kijken hoe oud het is. Leuk liedje. Druk aan concentreren. Rushing. Help me dude! Fucking AUP! Help me, dude, help me. Oh, you're a fucking monk. Mm. Like, how we have a bot instead of your friend and we're doing so much better. Ja. Hij werd gerust door een P90. Ik schiet één keer mis, dus het duurt wat langer. En dan schiet ik hem daarna dood. Wanneer hij al dood is, zegt hij: Help me, dude, help me, dude.